Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido de nuevo acá a esta serie de Caden Live. Hoy yo voy a hablar sobre cómo mejorar el audio un poco en, Audacity y sincronizarlo a la pista de video que tú tienes en Caden Live, ¿no? Entonces, en mi caso, yo grabo Entonces eu gravo o audio separado de né, mi vídeo, Então Entonces arrastro meu áudio audio acá, Audacity. E vou inserir alguns efeitos aqui. Então seleciono toda a pista acá, em efeito, eu vou a normalizar. Entonces, normalizar la tecla N. Eu já fiz um vídeo sobre isso, de Roca Audacity Shortcut. Estou fazendo de novo porque cambiado um pouco a ordem, que me parece um pouco melhor assim. A parte que em cada live há essa, essa possibilidade de sincronizar assim. agrego o efeito de equalizador gráfico então em administrar eu puedo elegir acá alguns alguns efeitos aqui então eu acá uso sempre o realce de graves para tu poder realçar tus agudos depende de tu voz assim né? e alguns outros aqui acepto Vale. Entonces mira cómo las líneas acá quase explotam acá, ¿no? Então aí esse efeito que se chama limitador. Com a tecla L tu acessa ele. Limitador. E tu elige acá el límite fuerte. Aceptar. E mira como isso acaba barrar, mira. Então ele limita o tono aí. E por último, eu vou reduzir o ruído acá. Então eu agarro a lupita. Porque eu quero eliminar todos esses ruídos de fundo. Então quando eu me acerco acá, todas essas linhas acá são ruídos não são minha voz. Então eu vou a efeito, é? vou a seleciono é? e seleciono um pedaço. É? Vou a efeito, redução de ruído, obtenho o perfil, seleciono toda a pista e vou de novo a redução de ruído e dou a aceptar e agora ele vai processar, né? Ele compara, ele, ele saca todo o ruído que já selecionei, assim. Então, eu voltar a escutar. Entonces yo escucho acá, no sé si tu tú mas pero aí um un, um ruído um. un ruidón. Yo vuelvo acá. Morreu mais zoom E tem de sacar mais assim. Eu escuto algo aí. Eu vou tentar aqui sacar. Eu acho que é esse de, de cá. ¿vale? Sea más limpio que puedes dejar, pero para que vea como es importante tener un buen micro ahí, ¿no? Por eso dejo ese, ese video enlazado para que tú veas. O sea, mi equipo de sonido de grabación no es muy bueno, pero Aí intentamos. Então venho cá em exportar, exportar como WAV, porque é menos comprimido que MP3 melhor qualidade vou salvar como Cadenlive Live A CAD eu seleciono 24 bits e guardo. Save, já né? está. Vale. Então, da mesma forma, arrasto o áudio. Arrasto o áudio e lo suelto acá e acá está. Entonces, agarro mi pista, arrastro a linha de tempo, vou poner ela cá em la V2. Automaticamente ela separou meu áudio. Eu vou desagrupá-los, né? Então, eu com um clique direito desagrupo clips. Olha. E agora, o áudio editar. Já. E aí, então, eu venho acá. Definir referência de áudio. e el de abaixo eu alinho áudio a referência. Então ele vai tender a comparar e vês como ele, ele cambiou solo, Então ele compara as ondas e por si já sincroniza. Então isso é uma passada. Isso não havia em, em um shortcut. Perdi um tempo aí arreglando. Eu ao menos não havia encontrado. Não? Pero eso aquí es una pasada, entonces el audio que yo grabo en mi cámara, ele já sale, super, já sale sincronizado. Então eu comparo o áudio externo acá e já está. Então ¿Ves? Já está sincronizado e na verdade é que até agora sempre bem preciso. então eu vou deletar o áudio que vino junto. então, o que hago acá? Como ele está bem sincronizado, eu não quero que isso se desmarque. Eu vou fazer de novo, vou agrupar os dois clipes. Né? Então, com o shift, de, shift, eu seleciono os dois e vou em agrupar clipes. y vale. Entonces los dos están juntos, o sea, no importa qué por si por ahí yo muevo uno o el otro, pero con la sincronización, ¿no? Y listo. Vale. Eh, entonces eso, espero que tenga quedado claro ahí. Cualquier duda deja en los comentarios. Y eso. Hasta la próxima.